Pasaden ostiralean, jakin genuen moduan, azier karrera, boltio, etxarriko presoa, espetxera itzularati dute. Ezarritako hirugarren gradua atzera bota diotelako. Beste behin ere, horretarako ardura eta beharrezko informazioa duten espetxe tratamenduetako batzordeen erabakiaren aurka egin du audientzi nazionala. Azierrek garatu beharreko espetxe ibilbidea eta hortaz etxerako bidea oskopatuz espetxe politikaren baitan aldaketak eman eta urruntze politikarekin amaitzeko urratsak ematen ari garen honetan, fiskaltzak, audientzi nazionalaren laguntzak, laguntzak, legeria arruntaren ezartzenaren aurrean eta etxeratze prozesuaren aurrean oztopoak jartzen jarraitzen du. Da berriz ere, herri honek behar dituen konponbiderako eta elkarri bide horretan oztopoak jartzen ditu. Gaur hemen batu gara egoera hau eta fiskaltzaren eta audientzia nazionalaren jarrera salatzeko. Baita, hasierrek etxean behar lukeela argi adierazteko. Legeak ezarritako bideari oztopoak jartzeko jarrera hau iraganeko ego, egoerara nahiarekin baino ezin dugu lotu. Alakorik ezin baita bestelakoan ulertu. Izugarria da, bidila eta hogeita irugarren urtean oraindik mendekuan eta gorrotoan oinarritutako jarrarekin jarraitzea. Baina guk argi dugu, Guk elkarbizitza eraiki nahi dugu eta horretarako konfondidean jarri behar ditugu oraindik orain mantentzen diren sufrimendu egoerak. Horrek, Euskal presoak etxerako bidean jarri behar ditugula esan nahi du, eta hori guztion artean egin behar dugu. Horrek, horrelako gertakarien aurrean, salbuespenezko espetxe politika behin betiko zamaitzea nahi dugunok, elkarlanean aritu behar dugu. Hori delako, erantzunik eraginkorrena. Horregatik, datorren ospiralean, otxailaren hogeita lauan, arratsaldeko zazkiterrietan, etxarriaran atzen, gradu erregresiorik ez, leloarekin ospatuko den eskualde mailako manifestaziora deitu nahi ditugu sakandarrak. Etxerako bidean oztopodi, oztoporik ez. Luis, Popi, Unai, Asier eta beste guztiak etxera. Ezkerrik asko denoiz.